Əziz izləyicilərimiz, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə gül kələmdən e, çıxırtma yeməyini hazırlayacağam. Bunun üçün 500 e, qram çəksində e, gül kələm götürürük. Mən əvvəlcədən gül kələmi yumuşam, amma doğradıqdan sonra yenə də bir qədər suda saxlayacağam. İndi isə doğrayıram. Baxın, belə bir şəkildə doğrayıb suda bir qədər saxlayacağıq. Baxın, belə qalın hissələrini bir qədər kəsib atmaq lazımdır, çünki onlar bərk olur. Orta ölçüdə soğan götürürük və xırda-xırda doğramağa başlayırıq. Tavaya doğradığımız soğanları əlavə eləyirik. Qovurmağa başlayırıq. Üzərinə 100 150 qram qədərində yağ da əlavə eləyirik. Soğanlarımız qızılı rəngə dönəndən sonra əvvəlcədən dediyim kimi islatdığımız baxın gül kələmlərini üzərinə əlavə eləyirik. Soğanları çox qızartmırıq ki, gül kələmlərlə birgə yenidən bir qədər qızaracaqdır. Çoxları gül kələmi qaynadır və yaxud bir qədər pörtlədir, suyunu atır. Amma ə, e, yəni vitaminləri də gedir elə olduqda. Ən yaxşı bu üsulla pişirməkdir. İndi isə qapağını qoyuruq və O öz suyunu buraxacaq, pişməyə başlayacaq. Gül kələmlər artıq gözlü yumşalır. Duz əlavə edirik, qara istiyor. İndi isə göyərtiləri xırda-xırda doğrayacağıq. Əksər hallarda mən cəfəridən istifadə edirəm. Keşniş aclıq verdiyinə görə ondan istifadə etmirəm. Gül kələm görürsüz artıq qızılı rəngə çevrildi və yağa düşdü görürsüz. Həm də yumşaldıqca artıq onlar qardışdırdıqca xırdalanır. Qradığımız göyərtilərdən bir hissəni mən əlavə eləyirəm. O bir hissəni isə bir qədər saxlayıram. Yumurta çəkəndə istifadə edəcəyəm. Bunu qarışdırıram. Qalan göyərtini isə üzərinə əlavə eləyirik. 4 yumurta götürürük və çırpırıq və tavamıza əlavə eləyirik. Artıq yeməyimiz hazırdır. Çox gözəl, çox dadlı olacaq inanıram ki. Siz də bişirin. Məni izlədiyiniz üçün hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.